maa ngi nuyu képp ku fi teew di ziyaara képp ku fi teew di ndokkeel waa daaira bi ak waa dëkk bi nuyoo bi ma yëkkati nag dafa am fu mu bàyyi ko ki ñu yàlla booleel ci jamono tey ni ko Maodo waxee léegi ni ma sa sëriñ sa baay sa wéttal man ma ni suñu baay suñu sëriñ suñu wéttal suñu wéeruwaay suñu sakk képp koo xam ni kii sa yaakaar yaa ngi ko aj gannaaw yàlla ci kër Seydi Hajj Malick mu nekk sa bunt Sëriñ Abdou sa sag la bu amul benn sikk képp koo xam ne kii yaa ngi tudde sa bopp jullit sëñ Abdou sa sag la mosoon naa wax fii ci at yi passé ñu leen moom day léeg-léeg mu mel na dangay wax di ràcc jëme ci sa kanam nga doyloo ko yàlla def nga toog ak Serigne Abdou bala ngeen di taqalikoo daa gis ci moom loo xam ni sa waay nga ko yéene woon waaye ci Serigne Abdou la ko yàlla def ku bañ ak ku nangu ku feeñal ak ku nëbb loolu moo di li am daa xool sëriñ Abdu ba mu yàgg nga wiccax sa bopp te doo wax la tax nga wiccax ko tey waay bu sama waaja meloon na kii loolu rekk la tax wiccax sa bopp bu ñu jëlee ci moom nuyoo ak ziyaara ak ñaan bu bàyyi ko ca moom te loolu bu ñu leen ko waxee mën ngeen ko gëm ndax moo daan toogandoog ñun fii wéttali ñu sagal ñu ñaanal ñu aar ñu dem ci kàttanu yàlla waxoon naa fi daaw it nii yàlla dogal na sëriñ bi daan ñëw di toog fii nga xam ni ci mbaaxam bu mësee wax ba noppi du ñu bëgg lu dul tas jàng yi waaye nit ñi ñoo daawul doyle ci mbaax waaye dinaay wax ni seen yàbdu fu mu jaar wax ba noppi ca dëgg-dëgg lal yi rek te di jubbee ko des boo bëggee soof toppal ci gannaaw seen yàbdu di wax moom it nag li war a am su amee ku la magee benn waxtu nga jox ko cëru benn at xorma jooju ak sàmmonte boobu ku ci nekk de ñun ñu nga ca ku ci nekkul it fas nañ ci yéene nekk ñun incha allah mu di baat bu ko mësee yëkkati dafa naan jox naa ko Abdul Aziz lu mu wax loola laa wax mu di baat bu ko mësee yëkkati jamono ji it laaj na loolu taawil waaye li ma leen wax de yàlla xam na ni su dul woon dëgg it duma ko wax ma leen wax léegi ni leen ku nekk ci kër Seydi El Hadj Malick te bëgg sagam foo gis ganaaram war nga jëndi dugub waaye nag ku ñu naan alaaji Maalik la jur wala mu jur sa bàyyi foo dégg turu alaaji Maalik war nga taxali kook sa sago suñu mbokk yii suñu cousin yi yii di way xam nga ñoom géwal lañu ñun taalibe lañu waaw ñoom dañuy wax ca kaw ñun ñuy wax ndànk maanaa yalwaan ak wayaan moo ñu boole moo tax ñu bokk diggante taalibe ak géwél wayaan ak yalwaan rek la moo tax fu ñu toll rek war a yëgoo dañuy wax ni ku la tax a gën koo warul woon a gën ku ne sa sang te bare na foo dem ñëpp simmi seen ñëpp simmi seen i mbubb ni la yeewoo suñu la nee yow ba nga nangu war nga dugg ci ruq seet lu mu doone yow loo ca doon liggéey bu réy bii fi nekk ñu koy jëriñoo doon ñu ca dara te ci la ñuy def lu nekk nag kon nag lu mu laaj ci xorma rek war nañ ko ko jox mu ñuy wax xamal leen ni ko Maodo waxee léegi Abdoul Aziz sama maga waaye man it na jaayam laar yàlla def bu ñëwoon fii toog tey moog Maodo rek ay seq wax ji jàng yi ñu njëkk jàng fii dama leen ci sama loxo lañu ko teg tegaat naa ko ci loxo Maodo moom laa tegi ci loxo ba léegi jëli moom waxoon waxoon naa leen fii ni leen lu waay xañ Maodo boo ma ko joxee ma gàntu la incha allah ndax xam naa ne posan rek nga may jox sëñ Abdou nag moo ma yónni sëñ Abdou ma yónni moo fi yónni Ousmane Fall mi léegi ni ko demal ci Serigne Mbaye ni ko reeroon naa ba ànd ak ñi ma àndal war a wut si ndar du ma teg ci nit ñi lay benn lay waaye maa ngi leen di xamal ni ki nga xam ni fu mu rëdd nga jaar fa rëdd na fu wuuteeg tànt boobu tey maa nga jëm feneenati mooy suñu boroom ku jóg àgg rek dogama dogal dogale dogalam moo la yóbbu waaye boo bëggee fu boo nammee fu yàlla namul doo fa dem mu ne nag kon naa ko jotalal loolu kon man jataay yu ndaw laa fi toog nuyul ko mbooloo mi ziyaaraal ko ko euh, ndokkelal ko daaira bi nuyul ko waa Ndar mu jóge nag ci kaddu baayam moom it turandoom sëriñam wéeru waayam wettalam yëkkati nuyoo boobu di ko jëmee ci ilimaanu raati bu dëkk bi mu di alxaaji Omar Diallo yëkkati bu ni melit jëmee ko ci imaamu zawiya bi di suñu bàyyi alxaaji Maamu Njaay yëkkati nañu ko jotalal nuyoom alxaaji Ousseynou Fall ci magu zawiya bi la maga ko tere teew jotalal ko nuyoom alxaaji Iba Mbeng jotalal ko nuyoom alxaaji Duudu Mbeng wax ko ni yëg na waaye teew yomb ko waaye nag fu mu toll mi ngi ñaan ñu koy seet dafa fekk nag ni moom nit la ku ñu fi indi teg ko fi waaye ni ñu bëggee diine di ci sonn li ñu diine jaral jaral na ko te mbañik ma gis adjoint gouverneur bu Dakar mu ñëw représenté gouverneur ca jàngu zawiya ba waxtaan tëral tam bàyyi ci suñu loxo indi lëf ci tariqa indi lëf ci sharia indi lëf ci sunna xam naa waru ko traité waaye ubbi na bunt ma ne ko yow de ki la fi yónni yow adjoint nga ki la fi yónni bu fi teewoon ñu wax loo leen yéen ñaar dina am gàcce ndax ëttu diine bu toll nii ngay kilifa di doomu diine ñu war la jox kàddu nga war a wax lu nit ñi mën a jariñoo su mënulee lu bon bon lii fokk mu am kersa fii nag xam na nit ñi daañ fi jaaxle sax ñu moom de gouverneur du fi wax déedéet keroog bu ma njëkkee gis mbañik laa ko ne ñun kat suñu tant duñu jox kàddu gouverneur mu ree jox ma loxo mbañum rus boo ko di buggee dimbale da nga koy poñale làmmiñam ba mu bañ caa wax lu dul dëgg suñu ko joxoon kàddu dana ni Abdou Diouf ne te Abdou Diouf yëguñu te du nekk dëgg ma ne ko mbañi dama mës toog ak benn sous-préfet ca dëkku ñoom jim Dramé mi ñuy gàmmu maag mooma dend ñu jox ko kaddu mu ni président moo ma yebal président moo ma yónni président nee na président nee na président nee na ba toogaat ma toog ba mu yàgg ma kobos ko nuyu ko ni ko na nga def mu ni ma maa ngi fi ma ne ko yaay sous-préfet bi mu ne ma waaw ma ne ko man de xaw ma la waaye dama dañ kumpa nag bëggoon la laaj mu ne ma ma ne ko sa digganteeg sa borom Abdou Diouf la yónni mu ne ma qu'est-ce que vous voulez nan lay def nan lay def mais sëñ bi xam nga rek ma ñëw nettali ko mbañik bi ma ko koy nettali mun ma sëñ bi taxawal ma nettali loo ko man man mii maa la ko mën nettali ndax comme ko waxanteel moo ma ko nettali ma ne ko nag loolu laa lay bañal nekkal jullit ci suñu biir rek ñu yëg li nga doon waaye li nga amee muy mission nga amee mu won ma ni ma lu ma mën a jàpp la tax ma jàpp loola lay gën a fonk mu ne ma man su ma demee ba am tariqa itam la tax ma jàpp tariqa loolu lay gën a fonk ma ne ko loolu lan la mu ne ma sunna ak sharia ndax loo judduwaalewul mu dab la mën nga ca ñaaw njort ni léegi mu taxali koog yow te di buur di bummi di nit njaay moo ko gën et di nuyu Abdoulaye Chimère Diaw ah bu ñu nuyoo Abdoulaye Chimère Diaw nag dañu nuyuwaale Tidiane Sylla politique gu ñu ànduñoo kenn contre ñu kenn xanaa la góor ga doon wax rek ca tamu yalwaankat ba ca tamu élection ya muy war di yalwaan te xàmmeewul kër yi mu amee xottu bëtam di tëgg naan laminuma sangooruma maa ngi ci fàllu ba sànni jot ma sànnil ki ma neex dellu ci fàllu ñun nag sànnante wuñ sax faf ñu di ko nuyu di nuyu itam suñu mbokk di nit ku baax di nit ku yiw di morsirom ñaan yàlla yàlla ñu yàlla wuute wuutu ci moom seral yaramam delloo ko sagoom defal ko mbooleem jullit yal na ko yàlla def bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo di boroom guddi gi di mboolem ku ñuy wax daaira wala mboolem ku ñuy wax ab jullit di la ko tudde tey ji bàyyi nga sa soxla rëg-rëg yi ba agsi fii xam ngeen ni ndakaaru xew-xew bu rëy nga fay xew bu bu bu mat lay waaye li fi daan ñëw rekk fi ñëw kon danañ leen sant ci seen teewaay sant leen ci seen yëg ci suñu digganteeg ñoom te nit kat bu jaaxlee rek ne xalaas booba yàllaa ko sës agsi nañu ci xalaas nag yàllaa ko sës ñuy ñaan yàlla nag ni ko tant bii de mboolem ku fi toog loo dee dee dee am nga soxla boo fanaanoo mu di boo mën wax wala boo mënul wax ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu kenn ku loolu gaar ci yéen yal na yàlla dugg ci mbiram faj ko ba mu sotti na mu ko bëgg yal na leen yàlla fay waaye rek li xale yi di way toujours di wax ni bu jamono naqadee soxla yi bare nga bëgg mu faju te kenn du ko faj ku dul yàlla waaw su ko defee rek waajaangu noonu moo di suñu bunt suñu yaakaar ci moom lañ koy jaarale mu fëggal ñu buntu yàlla te it li waa waxkat bi wax rek nee na ku ko tàllal loxo boo koy gannaaw wan gannaaw am loo yóbbuwaale kon suñu loxo ñu ngi ko tàllal ci moom eh, yàlla yokk ko gannaaw loolu li ñu ci war a teg lu dul déglu firikat bi mu firi amul amul amul fi beneen njëriñ loolu rek ñu fi indi yonent bi nee na wala Seydi Hajj Malik nee na yonent bi nee na wala yonent bi nee na yàlla nee na lii rek la ñu soxla waaye bala ma koy jox ma nammaat sama bopp nammaat leen di leen wax ni dëkk bii dëkku diine la mës doon dëkk bii dëkku ngor la mës a doon ñi fi nekkoon di mag mag ñu gore lañu woon dëkk bii dëkku fulla la mësoon doon waaye yàqu-yàqu yu bare ngi ciy dugg te nag kenn ku ci nekk am nga ci wàll am nga part de responsabilité ci yàqu-yàqu yi nga di góor nga di jigéen nga di nitu diine nga di nitu administration xëy na bala ñuy yedd kenn yedd ñaar ñi nga xam ni bu ñu nee dama ni rek ñëpp déglu te moo di wàllu état ak wàllu diine léegi li mujj te ñu mën ci waxtaan te mu bokk ci liy yàq moo di 15 août ci ndar 15 août tas na dëkk bi doomu nit ñu baax ñépp sol sort dem ca hydrobase walla feneen wala maison de l'île wala feneen lëngoo góor goo xam ni xamuloo ko mag ñëpp kontaan ci am na ci sax ñuy beñe di leen yónnee déggu leen sa doom dem di xale bu jigéen te fekk xale bu góor bu saay-saay sa doom wayagul mu nax ko feccloo ko jox ko mu naan te xamul li muy naan lan la drogué ko yóbbu ko paasante ko moo ki moroomam mu ëmb ca te du xam kan la koy jiiñ waaye it mu jëlee ci jàngoro bu bon boobu dugal ko sa kër seen doom rek la lu ci xew ci ndar rek seen doom la waaye yéene leen seetaan ma yaakaar nag ni bu dee wàllu diine sëriñ si nga xam ne lu ñu def boole leen ca ñuy dund ci ndar te fu ñu dem jéem a yëkkati kàddu wax fa lu nit ñi mën a dégg war nañu génn ak seen njaboot gi leen nangoo topp manifester ci diggu dëkk bi ngir jëmmu diine waxuma manifestation bu toj vitrine mais wane ni lii am ci dëkk bi duñ ko fi nangu am nañu fi nit fu mu nekk am fa devoir am na fa droit bu dee côté administration centre yeeg formation yeeg association yi yi ñuy créer bare na association éducationnelle ak centre de formation éducationnelle ak nangam nangam mais nañu ci fexe ba débauche bi wàññi ko ndëgg mënu la ñàkk te dañuy wax ni bu fekkoon ni li fiy xew ci quinze août état bi gëmm ci daf fi doon xew quatorze août ñuy gàddu yet wut ci gouvernance kon du xew kenn du ko seetaan balaa càgg rek alkaati yëpp génn ci mbedd bi waaye seetaan bi ëpp na téye leen seeni doom dara gënul doye di jur doom ba defee ni ba noppi defee ni moo la gën sa doom am na BFM nga ni àgg na sa doom am na baccalauréat nga ni àgg na sa doom nangam nangam ndar xale lu mu tuuti tuuti boo ko nee na nga def mun la saa sawaa rek la bëgg a wax saa kenn xamatu lu mu nuru xale yi tuuti yëpp kenn du ci wax maa ngi fi sawa rek la ñu wax te nag di ko wax ci anam nga mu bane saa loolu bare na fi doomu nit yu yiw yi nga xam ne amuñu sër pantalon rek la ñu am nee nañu dafay lifir lifir yi di leen lëjël dara yeesu dem ba tëdd jot nga simmee ko di tëdd yow borom kër gi di góor sa doom nit di ko xaar ci buntu kër gi nga teg ci sa bët mu romb la di génn te yow yaa ngi tëdd nga naan ko bugul guddee ah fu mu jëmati xanaa na nga teel a xëy si kay waaye bul guddee ci kay bu tëdd jotee kay guddi na bu tëdd jotee rek guddi na bu tëdd jotee rek guddi na ñaareel bi moo di addina bi ñuy dundee yàlla indiwuñu fi woon pour Alaaji Malik yàlla indi wuñu fii pour Sëriñ Tuuba yàlla indi wuñu fii pour keneen yàlla def ñu fi indi pour boppam wax ñu la mu ñu ñu doy la mu ñuy doyee yàlla dafa ni man mii defarkat bu mag bi maa seet li ma bëgg seet matériel bi ma ko mën a amee ma bind nit mu bind nit bind ko ba mu ni ñum ma taaj ko wax ak moom ni ko yow nit xam nga ni nit nga mu ne waaw ma ne ko xam nga maa la fi indi mu ne waaw ma ne ko xam nga lu ma lay doyee mu ne ma déedéet ma ne ko nga wàccee sa bopp ci suuf teg ma ca kaw jaamu rek bu fi siggi loolu rek laa lay doyee loolu la wax nit loolu la wax jinne ñaar ñi la ko boole ñi ci des mu noppi ci ñoom wax it li tax mu noppi ci ñoom nga xam ne lu leen tax xale ba mu leen waxee ba noppi nag ñu daal di ni bismillah kenn ku ne daal di jublu penku fas yéene def la la yàlla sant yàlla ne la teel nga bul demagum boo ci jubloo di ko liggéey boo ma dee xalaat bul xalaat keneen loolu la wax nit loolu la wax jinne ñaar ñi la ko boole ñi ci des mu noppi ci ñoom wax it li tax mu noppi ci ñoom nga xam ne lu leen taxale ba mu leen waxee ba noppi nag ñu daal di ni bismillah kenn ku ne daal di jublu penku fas yéene def la la yàlla sant yàlla ne la teel nga bul demagul boo ci jubloo di ko liggéey boo ma dee xalaat bul xalaat keneen génn ci Alaaji Maalik génn ci Sëriñ Tuubaa man kenn rek la man yàlla mu mel ne alquran dafa ni jaamu leen yàlla wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla waaye bu leen ko booleeg leneen nag leen ba pare temps vide bi la yàlla may looy neex nga defi fa yàlla dogal nag nitu tey fa ñu yóbbu alaaji Malik ak Serigne Touba ñoom yóbbu wuñu fa woon seen bopp sëñ Tuubaa dafa am benn jamono nit ñi bëgg ko yóbbu foofu mu woote nettali bi dana dëng dama ko takkul trop waaye ma ma ma dugal ci xel daal nee nañu dafa woote ñépp ñëw nit ñi daal di ko gàggante ci loolu mu ni nag bu ëllëgee na ko kenn ku nekk layil sa bopp te génne ma ca man daal di walbati ku ne allahu akbar ku ma toppit maa ngay topp yàlla man waaw loolu moo tax man la mag ñi tey ji ñu képp ku nekk koo koo gis fab na sëriñam teg ko palaasu sharia fab na tariqam teg ko palaasu sunna wala mu fab tariqam teg ko palaasu sharia fab su sëriñam teg ko palaasu sunna yooyu yëpp mu taxañ denc ba kañ koo bokkulul tariqa sa noonu waaye yéen bokk diine de waaye bokk leen tariqa sa noona nga def ko noonu la yàlla bëggoon nga génn ci la mu santaane woon nga génn ci léegi sax dem nañu ba ki nga bokkal tariqa boo demee par exemple ci waawan tey daa gis ñaar ñu rombante du duñu nuyoo lu tax dem ñu bokk ñu sëriñ kon bokk ñu tariqa parce que nekkatuñu ci tariqa tariqa tëral na ay chartam ni la boo jëlee tariqa bi koo gis mu di jullit te xamuloo ko fi nga teg sa bopp teg ko fa rawatina ki nga xam nga ni nag ki ma bokkatul sëriñ dootuma joxanteeg moom loxo yaa fa des ak say per waaye Cheikh Tidiane taxali ko naa yow bu ci kenn wax sa bopp donte yàlla ñu maa ni gën a jóg gannaaw gi moo di rafet leen jort nit dafay rafet njort wala boog mu wóolu borom am soxla xëy di ko faj di ko wuti nit am soxla xëy di ko wuti ngay seet nu mu koy wute jeeg fu muy jubloo ba tarde moom muy néew doo indi dara dara jaru ko amul la ñaaw njort ci nit ñi bu ñu solee mbubb fu ñu la ñu jaaroon dafa ci bëccëg nga jaar fa di laaj fu mu jëlee mbubb mi waaye moom def fan yi dafay solu rek mu daal jaaxal na ma moom lu mu war a def am na nangam fu mu ko jëlee dem na ndakaaroo lu mu fay wuti yooyu yëpp tàddal sa bopp yooyu yëpp tardeel sa bopp la te nit ñi rusatuñu fenn xam nga dégg nga waa jooju tisooli kooku tisooli gémmiñ la dugg bakkan waa jooju tisooli léegi ci bakkanam la tis ba gémmiñam la tisoole soo demee dafa mere nit du jëriñ dara yàlla noppal nañu yàlla nee na yi baax yi nga bëgg yépp di ko wut boo ko dee wut ci loxo nit ñi doo ko fa fekk maa ko téyeel sama bopp su yomboon ku jur doom sedd ko ca su yomboon kenn du fanaanoo sa sa noon ci dëkk bi waaye nee na maa ko téye innal fadla bi yadillaahi yuutiihi man yashaa dénkuma ko kenn niw ma kenn téel ma ma dem te ñëw niw ma kenn joxal ma diw yóbbuwaaleel ma maa ko téye maa koy joxe fu ma soobee kon nag na xel yi dal doom ji nga gën a yéene jàmm yéene rek nga ci am waaye mënuloo ko jox jàmm kon mënuloo ko mënuloo ko xañ sa noonu kon nag am fi noonu matatu ko ñu war a noppalu ci yooyu beneen bi ci des moo di wax naa sànq ni ñun fii de lu fi nit dee dee fanaanoo nga soxla suñu borom dafa wax ni ci yàlla man daal nit ñi li dox sama diggante ak ñoom lu tuuti la ngëm gu dëggu ak ñàkk maa ragal rek ngëm yi dëggootul ragalatuñu lu ñu bëgg a def def lu ñu bëgg a wax wax kenn saamatul kenn xalaatatul dara waaye cey way ñaar yooyu kat bu ñu ko delloo si woon rek kenn dootu ci sox fanaanoo soxla bu fajuwul ragal yàlla gëm ko dëgg-dëgg walaw anna ahlal qura amanu loolu rek moo ñu tere dem dinaa wax ni li ma gën a jaaxal moo di nit koo xam ni guddi gu nekk mu téye kurus fanaan ci kaw der allahuma allahuma allahuma allahuma allahuma waaye nag yonent bi am na lu mu ci waxoon nee na koo xam ni kii loo def lu naqadi yàlla la ci lekk lu naqadi yàlla la lu xaram la li ngay sol lu xaram la li ngay naan lu xaraam la fa nga dëkk lu xaraam la walbatiku nag foo toll naan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi nee na yàlla du dëmmooyu tan xam lu teg ca su ko defee léegi mu mel na ko rek yi ñu manqué yooyu rek la te ñu war delloo si daal suñu bopp war delloo si suñu bopp rek tuuti ci yàlla delloo si suñu ngëm xam ni itam nag jamono bi kat mi ngi bëgg a yàgg te kenn ku ci nekk lal nga fi ay pexe song ko waaye pexe jëriñul dara pexe jëriñul dara nga war a bàyyi pexe yooyu boot bon seet ni dellul ci yàlla yàlla moom noppal nañu ba noppi ñu leen di beesalaat seen suñu ngërëm ak suñu cant di sant mboolem ku fi toog ku góor di leen dénk ni leen yéen it njaboot gi li ko yàq seen loxo nga ca biir ndax état ci boppam wax naa léegi ni seetaan na waaye borom kër yi it seetaan nañu te liggéeyu état bokk ci nag dugg ci biir kër yi naan fii ngeen di baleek fii ngeen dul bale yu kooku yoonu état nekku ci sa jikkooy bopp ci sa biir kër yoonu état nekku ca kooku yaa ko moomal sa bopp defaral ko ci sa biir kër yaa war defar sa jikko bopp ci sa biir kër te du ma ni ñëpp de waaye bare na borom kër yu ñàkk jom léegi ñàkk jom bi passé wu di denc jigéen amee ko ci biir kër gi xëy démissionné ci charge yépp ni ko mënatuma dara jigéen ju liggéeyul gorul yettul nga ni ko mënatuma dara fu mu jëm te bu añ jotee nga ma- nga añ si bay laaj attaaya fu mu jëm fu ndaw si jëm bu ndaw si mënee dara nag yenn saa yi léegi kat da ngay def na say moroom jigéen ñi baax ñi daal léegi moyen moyen danañu fay ndox d'accord ma fay làmp boobu ngeen tegalee ñaar ñetti bimestre mu calculer ni ndox mi mu la fag affecté pour nga di ko fay moo gën a yomb électricité bi mun la léegi comme euh, SONES moo euh, Senelec moo gën a jege yow di fa dem man may dem SONES daal di renverser affaire yépp éliminer yépp génne yépp génn ci lépp loolu baaxul ñaaw na dafa am yoo xam ne boo ko dee wax dañuy ree waaye waaye ñaaw na te dafa xew góor mën naa nag jigéen boobu ba tële mënatul dem mënatul dikk amul dara jabar ja di débrouiller di indi ci kër gi waaye ni lëng di xëy grand place di dem yi di wasifa ji yaa nga ca jàkka ja doo umpale dara doo tardé fenn te doo indiwaale dara ci kër gi te bala ngaa ñëw bu tabaski jotee nga ni waaw yow yow de yaa ngi toog rek sa morom yëpp a ngi yëngu waa doo seet yi jiw ndax mu dimbale la bokk mun la yow mii góor mën loo ko toppatoo nga ne ko non man su ma demee góor ñi xam nga duñu leen may yéen jigéen ñi la ñuy may mais ci ban condition ban condition nga bëgg ko ñu maye ko sa jabar xam nga daal dañ koy mun na sa koo may wala déet ah dañ koy pes sa koo may wala déet nga fab jigéen rek bi la yàlla ni woon sàmmal wattul aaral sànni ci mbedd mi pour benn am am dara jaru am na nag ñu koy def te rusatuñu ko looloo tax góor ñu bare suñu duggee seen biir kër yëkkati kàddu seen jabar def naa nuus ci seen mbubb rek waaxoog ñoom dugg ci biir ñu la yow looy wax yow yaa ngi taxaw ci diggu kër gi ñëpp di la déglu nga naan tubay ñaari loxoo koy takk seet lu koy takk benn loxo yoo xanaa da nga dof wala da nga nekke nga naan man xale yi laay waxal doye di dal di dikk loolu baaxul nañu ànd jéem a gàddu ci suñu responsabilité ndax xam nga ni kër gu nekk la nga fay daw la fa gën doo ko fa def fayee ko fukki junni weer amee kër bu ko fay luwees fay ndox fay làmp jënd dund xam nga ne fukki junni mënu ko bu sottee yàllaa ci jàpp am na fu yàlla di jaar kër borom kër du ko yëg kon nag nañu démissionné ci yenn pexe yi te delluwaat ca yàlla dafi istislam foofu waa ji nee na bor nee na boroomam toog ci jàkka ji rek daal ni yàlla man de la ma joxoon jeex na te njaboot gaa nga fa yaa ma gën a xam ni nag jeex na ndax xamoon nga na mu toll léegi nag maa ngi nii maa ngi dellu ci kër ga xaaruma la fenn nag fu la neex jaar ma fa beneen waaye ni ko ah léegi de dégg naa li nga wax yàlla kon dama fi nekkal yàlla jox la lii nga yóbbu sa kër mu daal nangu ne ko jërëjëf yow de baax nga waaye dama la bëgg laaj bala ngay dem yow li nga amee xanaa du jeex mu ne ko ah kay mu ne ko da nga fi dul jóg mu ne ko ah kay mu ne ko boo fi jógee fu may jëmati kon lu da nga ni bu ma jeexlee te naa dellu si yow boo jeexlee wala nga jógee fii fu may jëmati léegi nag maa ngi soogaa yëkkati nuyoo jëmee ko ci Maodo yëkkati nuyoo yi teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxo kilifa gi euh, ndab bu ñu ko defaree ba mu jekk kubéer gu rafet lañ koy ubbee ndax ku ko gis mu yaakaaru kon su ma fabee sëtub Seydi Hajj Malik teg ca sëtu Seydina Ahmad Tijani radiallahu taala anhu mën naa ni dana jekk ci ndab li pour mu ko mu mën a yaakaaru waaye ñuy ñaan yàlla it bu yaakaaroo ba noppi yàlla bu ca yaa benn yaakaar tase wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu li may wax nag moo di dañu bëgg ñu ngi xamal ñëpp ñu ñëwoon ni départ bi au plus tard lu mu tardé tardé tardé neuf heures la mu ngi yëkkati kàddu ci ndigal ndigal li bawoo ñu ci suñu kilifa yàlla jaarale mu di sabab ci guddi bu tedd gi nga xam ne guddi texe la guddi la boo xam ne itam ku yàlla dimbali te rafet nañu njortu ne ca mu dimbali lañu bokk guddi tey daa bokk ca ña muy bind ci diiwaanu suada asaadat allati la shaqawata baadaha abada daa bokk ci registre bi nga xam ne ña texe la cay bind te su leen ca bindee ci mbaaxam fa muy jaar ba rawale leen ba seytaane du leen seen ba mën leen a tëru ak ki tax daje bi am ak ñi saytu mbir mi mu di daayiratu safotil axyaar ak ñi nga xam ne itam ñu ngi ci tànt bi te di ay jullit waaye ci wàllu naanuwaay ñu aju ci yeneeni tariqa dañu am tey gan bu rëy ابن القطب الأكبر والغوث الأشهر تاج الأولياء عموم الدهم صاحب الفيوضات الربانية والاسرار العرفانيه سيدنا ومولانا احمد ibni Muhammad at-Tijani radiyallahu anhu muy kon lu wéy ci guddi gi di sëtu yonent bi di sëtu Seydina Cheikh radiyallahu anhu digganteem ak Cheikh na Ahmad Tiyaani Cherif kon ni ma ko limee rek ñeenti maama dox digganteem ak Cheikh maama Mouhamadul Kabir maama Mouhamadul Bachir maama Mouhamadul Habib kon ñetti maam loo tax diggante mu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu kon boobu ñuy bég lool di sant yàlla cant goo xam ne dañ koy delloo Maodo ndax moo toog fii ci Sénégal bëgg a dem Faas ci jëm mu xaw ko jafe waaye moo am lu mu wax bàyyi fi dalalee ko suñu xel ak xelu képp koo xam ne daa ñëw te téye ci buum bu dëgër gi nga xam ne cat gaa nga ca loxo yàlla la ca des nekk ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu cay dénk cheikh mu dénk ko Maodo wax ne faqul lahum inni yow mi am paas nga xam am nañ ko de waaye yow mi am jot nga xam am nañ ko de waaye biñ ko amee lañ ko ñàkk ndax dafa am liggéey bu ñu Cheikh sant ne nañ ko def nañ ko ko liggéeyale fii ci réew mi wutu ko ci wutu ci rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma bëgg nga xamal leen ñëw ña ngay fekki te na nga wax lahum ñeel waa Faas ne inni naka man Maodo ak ku ma njabooteeg lu ma jaboote wa in kuntu donte le dama nekk ci ñi may xoole bëtu gis-gisu kese daa nawan di ko xam ne sori distance rek la fa am ruhum soob na yàlla mbirum Seydina Cheikh ak njabootam am di mooy sama mbir kenn mënatu leen jàppale wa chamluhum mbooloom Cheikh chamli mu jënd di sama mbooloo doo xam sax kan ban la ci Cheikh moom ak ban laa ci moom tabarakallahu kon boog suñu yàlla mayee guddi gi moo lay xasan teew duñu mën def lu dul ñun ñëpp شيخنا وأخينا الكبير والمرشد الروحي بهذه الدائرة التي سميت بصفوة الأخيار وانطبق الاسم على المسمى في الحقيقة والواقع فكلهم صفوة من الأصفياء باسم السيد أبي بكر وباسم رئيس هذه الدائرة وباسم كافة الأحباب والفقراء التجانيين هنا بل وأقول المسلمين بصفة عامة نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا ونستجلي في طلعتكم البهية di nuyu ñëpp mboolem fu nit bàyyi ko ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant xanaa yëkkati rek kàddu boo xam ne dañuy ñaan te yaakaar nañu ne may ngeen ñu ko muy kàddu boo xam ne waxoon nañ ko fi daaw jéeg ak la ko jiitu moo di ñun ñëpp jël suñu cofeel jël suñu pas-pas jël suñu lépp teg ko ci loxo suñu kilifa di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara sëriñ bi ñu ngi lay bége sëriñ bi mu ngi lay ñaanal yàlla sa bëgg-bëgg si yaa ko xam yal na la ko yàlla def li nga bëgg ci taalibe yi muy ñun li nga bëgg ci njaboot gi muy ñun li nga yéene sa waajur wi di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy di sa sëriñ di sa baay di sa wéttal di sa lépp ñu ñu xam fi mu toll ci yow wala am na luñ ci xam boo li nga ko bëgg li nga ko yéene yal na la ko yàlla defal te nga fekk ko ñu fekk ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ah tabarakallahu wa li kulli qawmin haat wa li kulli qawmin haat yàlla nee na nit mu nekk mbooloo mu nekk jaadu na rafet na suñu jëfandikoo seen xel ñu am njiit waaw ñu am njiit te njiit la mu lay woo daf la ciy jiitu te Sidi Abubakar li mu ñuy woo moo di dëgg dafa mel ne ku ko ci natt daa ko ca fekk li mu ñuy woo moo di wàcce sa bopp dafa mel ne ku ko ca natt daa ko ci fekk li mu ñuy woo moo di jox yàlla suñu bopp dafa mel ne ku ko fa làmb daa ko fa fekk wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan murshida al wilaayatu am na waaye am na wilaaya boo xam ne fa muy jëmee ña ko topp ak ña mu àndal settal ànd moo di sànku sànke waaye yàlla nee na am na awliya yoo xam ne mursidun lañu man ma téye seen nas di leen wommat jëme ci siraatal mustaqim tabarakallahu kon bopp loolu la ñu amoon ci kàddu rek am na kàddu gi sëriñ war a jëme ci gouverneur war ko jëme ci mboolem ñi fi toog jóge ci goxu Sénégal jóge sax fu génn Sénégal loolu ci kër làmmiñu sëriñ bi lañ koy dégloo dañu ubbi rek pour jox ko moom itam mu mën a wax Sidi Abdul Aziz al ibnu insha allahu taala moom mi nga xam ne mooy borom guddi gi di magam yàlla boole di papam moom itam muy rakkam di wéyjuram mu ngi ci yoon incha allah yal na ko yàlla sàmm na mu ko daan sàmmi ba mu yegg si ci suñu biir ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim suñu baay suñu sëriñ suñu wettal suñu wéeruwaay suñu sakk képp koo xam ni kii bu xéewal bu jàmm bi suuf sa yaakaar yaa ngi ko Di sant àjjana yàlla. yàlla ci kër Seydi Hadj Malick mu nekk sa ci bunt ay xéewalam yoo xam ni kenn mënu ko takk Sëriñ Abdou sa sag la yërmande yàlla ci jaam yi moo ne ñu ba mu yàgg léeg-léeg mu mel na dangay wax di ràcc jëme ci sa yàlla kanam wàcceel ñu loo xam ni lii fóotukaay la ñu fóotaat ci suñu bopp waaye ñu ñëpp seede jaamuwaat ko ci mu di jaamu Ñépp goo xam war ne nañ ji ko moom mën a rekk ko dëggal. jagoo ndax weeru koor dama fi waxoon ni euh, koor ci boppam xam ngeen ni yàlla nit ñi bare na kenn ku ne wut nga sa yàlla di ko jaamoo na mu la neexe e, waaye koor yàlla def nga toog ak Serigne Abdou bala ngeen benn xeetu jaamu mosuñu ko defal ku dul suñu borom tabaraka wa taala moo waral yàlla ni assawmu lii waana ajzi bi koor jullit bu ko def yàlla nee na du la boole kenn mu di la fay digg ba bàyyi ko ca moom mu ni lu fi dox te loolu bu ñu te leen bàyyi ko ko ci waxee jaam yi man ngeen ko gëm ndax moo yónni daan ko ci sama toogandoo biir yërmande ci sama biir njëggal te li ñu mujj ga ku ko àggale ci jàmm te def ko na mu ko bëgg ñaanal ñu eh, aar ñu nee na goreel ci na la kattanu yàlla. yawmal qiyaamati ci safara doo ci dugg incha allah yal nañ ci yàlla boole waxoon naa fi daaw it Euh, ni moo tax mu ni wutuma benn intermédiaire sama diggante kii woor sama jaam bi nangu tey woor bare na lu dul man ma fay ko sama bopp méngoo mbiram waaye ëpp naa wuute yàlla rek ko eh, seytaane bi nga xam ni itam moom moo di dox di dogale nit ñi di leen yàqal yàlla nee na tënk naa ko ci weer wi dootul mën dara dootul mën yàqal kenn su ko yàlla defee dogal weeru na koor ci boppam sëriñ bi daan ñëw li ma leen ci wax rek moo di toog fii fóotaat sa bopp nga xam ni ci euh, mbaaxam far lépp loo xam ne lii mësoon nga ko def bu ci mësee wax bàkkaar ba noppi musal lay ci safara du ñu bëgg lu def dul ko tas it jàng mu yi. di weer woo xam ne bu waaye ñëwee nit ñi dañoo daawul doy la ci mbaax waaye dinaay wax ni sëriñ Abdou